السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة التقنية وصدر قناتي هو مصدر الصنع فصل الشتاء والخريف وحين غياب أشعة الشمس وهطول الثلج كذلك الأمطار فالجلد الإنسان في حاجة إلى أشعة الشمس خصوصا أنه الفيتامين دي مهم جدا فيعطي طاقة للجسد وحرارة ذاتية بالنسبة للبشرة البيضاء فتحتاج إلى فقط ربع ساعة ربع ساعة لتستفيد من أشعة الشمس حيث فتحتجز الإنسان مباشرة هناك فيتامين غير مكتمل يحتاج فقط القليل من أشعة الشمس حتى يتحول إلى فيتامين دي لنستفيد منه إذا ما هي المصادر الأخرى لنعتمد عليها؟ لا تنسوا اللايك واشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد السمك السمك وهناك بيض السمك هو مهم جدا ونعطيكم مثال هذا سمك الترويج فهو أيضا غني بفيتامين د ولكن للأسف لا يوجد في كل البلدان فقط في أغلبية في بلد النرويج فهو غني بهذا النوع من السمك الترويج لكن فيه مادة لزجة فوقه لهذا فهو هذا السمك لا يستطيع أن يعيش في أي منطقة فقط في المناطق الباردة فلا يتحمل درجة الحرارة المرتفعة يحب الماء المتجمد فسمكه غني بفيتامين د لهذا تجد فوقه هذه المادة اللذة التي تساعد على حماية جسمه فهذا السمك آه، غني جدا وباهظ الثمن قليل في السوق في الأسواق لذلك عند تناول تقريبا سمكة واحدة ف... فتعطيك حرارة كافية للجسم كذلك السلمون السلمون من أفضل الأسماك وأغلاها فهو غني جدا بفيتامين د يعتبر الأول المصدر الأول للفيتامين د فهو مصدر حيواني غني غني جدا فقط وسهل الطهي فقط ممكن إضافة القليل من زيت الزيتون والملح ويصبح جاهز مكملات غذائية ففي حالة تعذر الوصول إلى هذا السمك فهناك مكمل غذائي للتعويض على الفيتامين D اسمه السيكور هناك ماركات وعلامات تجارية مختلفة فقط أنصح هاد هذا الدواء الغذائي فأنصح به يتكون فقط من أربعة أنابيب هو على شكل زيت وفيتامين دي لونه تقريبا ذهبي زيت ذهبي فقط تحتاج إلى أنبوب واحد في الأسبوع يساعد على الزيادة في المناعة وقوة المناعة ضد الأمراض والإنفلونزا كذلك هذا ملتي فيتامين أو متنوع الفيتامين يكون فيه معادن وكذلك فيتامين سي والدي ولكن إن حبذا لو أخذت حبة واحدة في الصباح مع آه، حبة أنبوب واحد مدة أسبوع فتكون آه، مناعة قوية ضد أنفلونزا إن شاء الله وضد كذلك الأمراض الشتوية المعروفة هناك عدة أجبان ولكن جبن شيدر خاصة وهو جبن ذو رائحة مميزة وكذلك غني بفيتامين الدي هناك أنواع كثيرة من الجبن كذلك موزاريلا ولكن جبن شيدر هو الجبن الأغنى بفيتامين الدي ويمكن طهيه مع الفطائر وعدة وجبات فيعطي ذوق رائع في نكهة مميزة في الأغذية صفار البيض صفار البيض أيضا على شكل الشمس لون الشمس صفار البيض أغنى وغني بفيتامين الدي عكس أبيض البيض يجب عدم عدم آه، طهوه مدة طويلة حتى نستفيد من مميزاته ولكن الإنسان يحتاج إلى ثلاث بيضات هناك البيض البلدي وهناك البيض الرومي يفضل البلدي على الرومي ولكن ثلاث بيضات بدون الشمس فهي نبتة مهمة جدا تكبد غنية بأوميغا 3 ولا كذلك نسبة من الفيتامين د هو كنوع من الفطريات لذيذة وتستعمل في عدة وجبات غنية أيضا بفيتامين الدي كبد البقر غني بفيتامين دي خاصة الآن سنبدأ بإلان أو البسنة إلان بالنسبة للهجة المغربية هو على شكل حبيبات لونها أخضر زيتي ليست لها رائحة يمكن آه، استعمالها في عدة آه، آه، أشكال، أولا سأعطيكم أهميتها لأنها تساعد على بناء الغشاء الخارجي للعدم، حتى ولو كنت تبلغ من العمر ستون عام، فقط يجب أن تحمره يحمر فوق قليلا ثم يطحن. إن لم يحمر فيسبب غازات وزيادة في الوزن فيجب أن لا يحمر كثيرا فقط القليل لنستفيد من مكوناته فأهم شيء هو أن نضعها على نار دافئة ثم طحنها نأخذ كأس من حبوب الشعير أو الدشيشة لنعمل الحسوة أو الحساء يليق بفصل الشتاء وفي هذا البرد مع كأس من اللان نضيف إليه كمية من الماء الساخن بعدها تقريبا لتر من الماء ثم نحركها قليلا ونضعها في نار هادئة مع القليل من الملح نضع فوق نار هادئة مدة ربع ساعة لينضج قليلا وحتى لا تضع أهم مكوناته نضيف الحليب الحليب هو أيضا من غني بفيتامين د ولكن حليب كامل الدسم يشرب في الصباح الباكر هناك وصفة أخرى للذين يعانون من نقص في فيتامين د وهشاشة العظام وكسور في العظام نأخذ ياغورت وملعقة من اللان المطحون ويؤكل مرة في الصباح مرة في الصباح وينصح عدم أكلها في حالة استعمال الجبس عند الكسور لأنها تقوم بغلق المفاصل فهو قادر على إنتاج مادة فيتامين دي و آه، جبر الكسور والشقوق في العظام فهي وصفة جد جد فعالة وأنصح بها ونصحت بها لمرضاي وكذلك أطباء العظام يشيدون بأهميتها حليب الشوفان نضيف حليب كامل الدسم ماء وحفنة من الشوفان تمر يخلط الكل في خلاط الكهربائي وبعد ذلك يصفى جيدا حتى نترك القليل من قشور الشوفان ونحصل على هذا الحليب الغني بفيتامين الدي شكرا على المشاهدة ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس